One, two, three, four. Bildern nicht mehr sehen, tiefer Schmerz scheint nicht zu gehen. Die Welt dreht durch, stehen wir das durch, dass die Firmen profitieren, während du und ich verlieren. Unfassbar groß ist der Betrug, doch scheint da dieses Licht, in mir steigt die Zuversicht. Auf ne Welt, die man liebt, sind wir nur füreinander. Das Feuer brennt in mir, Auf getrenntem Weg wird wir. Was können wir denn verlieren? Wir sind unschlagbar. Oh, let's just make the world a paradise. Hurrah, hurrah! paradise. Hurrah, hurrah! Let's just make the world a paradise. Hurrah, hurrah! paradise. Hurrah, hurrah! We will make the world a paradise. Heute lebe ich wie im Traum, kann mir meine Welt so bauen, wie ich sie will. Mein klares Bild, hier steht niemand mehr allein. Mängel löst man hier vereint. Die beste Zeit steht uns bevor. Immer stärker scheint das Licht, in mir steigt die Zuversicht. Auf ne Welt, die man liebt, sind wir nur füreinander da. Das Feuer brennt in mir verlieren, wir sind unschlagbar. Oh, let's make the world a paradise. Hurrah, hurrah, paradise. Hurrah, hurrah. Let's just make the world a paradise. Hurrah, hurrah, paradise. Hurrah, hurrah. We will make the world a paradise.